Azikholwe ngiyakholwa ukuthi kuyezwakala-ke manje Nkosi yami Nkosi yami ngabe kwenzakalani ngabe kwenzakalani ngomgqibelo ngabe kwenzakalani Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah it's the highest praise Hallelujah it's the highest praise Hallelujah it's the highest praise Hallelujah it's the highest praise Amen Kuyazwakala ngapho kuyazakala ngalapha ePretoria kuyazakala ngalapha eNanda <laughs> haleluya ngena nje uthi shalom shalom shalom yes shalom shalomai shalomai shalomai shalomai ah no siyabonga kakhulu makuthi kuyazwakala kuyazwakala kuyazwakala kuyazwakala yes. Good, good, good, good, good, good, good, good, good. Uh, free freedom Kanyile, thank you. Uh, um, Mapolova. Bongan, thank you, Baba. Thank you, thank you, thank you. Stembile, precious. Shalom, shalom, shalom. Eh, Petelo Kambula, shalom, Yezwakala. Kuyezwakala, Kuyezwakala. Yes, Akona Lapana, Kuyezwakala. Thank you, Mlungisi. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. From uh, Zelek, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. That's wonderful, that's glorious. Um, namhlanje isonto leli sonto if you have any question if you have any comment let me be open Jane. Let, let me be open either ngento engikhulume ngayo or something ofuna ukuyazi nje today please let me be open freedom silalele kwadukuza awu ukuthula kwadukuza <laughs> siyabonga kakhulu baba thank you very much and eh, uma nje unombuzo khona umbuzo nawo ofuna ukungibuza wona concerning most of the some of the things engikhulume ngazo ke or else ke so yeah so okunye ke yeah so aku yeah you can you can be free to ask me I mean, mina nginani sinda sindawonye we are together in this mm-hmm. ngikhonela nina bakithi-ke ask me any question about deliverance eh, about dreams about visions about the gift of the spirit eh, the fruits of the spirit-ke ngiyazi na izolo ngikhuluma into eyiningi um eh, kodwa-ke uhulumende iningi ehambisa but at the end of the day so kwase kuba kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo any question that you have yes yes yes yes uh, um, I'm, I'm for you tonight I'm for you I'm for you ngikhonela wena ngikhonela wena ke so kuthi ke if you have any question if you have any comment comment, i ngayo today but it's okay but-ke e-, e-, engikushona namhlanje ngithi nje uNkulunkulu usawuNkulunkulu-ke and inkazimulo yakhe isazobonakala emhlabeni and he is still God he is still on the throne and izinto zakhe isazobonakala inkazimulo yakhe isazobonakala khona la emhlabeni thina njengebandla likaKristu sinikezwa umoya okwesaba nomoya obugqili ukuba sesabe but sinikezwa umoya wesibindi nowamandla nowenkazimulo so we are not afraid of anything mm -mm. sisa yabona nje siyisabeli noma asimkhonzayo ah, so ukuphila ungamandla usinikeza ukunqoba ngayikhathi zonke anything anything yeah sishambo siyabingelela mlungisi siyabingelela sithi shalom shalom shalom siphila kusona bazalwane siphila esikhathini I was watching some of the movies ke and eh, akhona yey lama movie ke kodwa vese kade ngakubona ke akhuluma ngezinto ezisazokwenzeka akhuluma ngezinto ke ezisazovela eh, kulesi sikhathi esiphila kusona ke izinto eziningi abantu there are people if I can say there are people abacutshiwe nje nabakhethiwe nje la emhlabeni bakhethwa abantu abathize ke abahlakaniphile abakwazi ukuthi-ke benze izinto ey'thize-ke ukuze kubonakale izinto ey'thize bongani ngcobo and for is eh, eh, kadakadakadakada i-sound iyasiphinda okwasekuqaleni lokhu noma-ke eh, ngiyakhola ukuthi kuyazwakala ngigcineni seye siyazwakala manje sekuzwakala kahle ya kunabantu-ke in the la, la sikhona njengamanje-ke so isikhathi esiphila kusona siphila esikhathini where umhlaba uranishwa abantu abathize and eh, njengoba ngide nibona nje ukuthi-ke uhlangenwe le eh, e-UK so kubizwa ngokuthi-ke i-G7 so kuhlangana-ke makuthiwa i-G7 uyazi kuhlangane-ke amazwe athize-ke leyo group yamazwe athize-ke ahlangene azodingida-ke iy'ndaba zomhlaba and-ke eh, azoxoxa nje azodicide ukuthi kuzokwenzakalani especially lesi sikhathi so e-, enye indaba ezoba nkulu nje even mase kuyilokhu futhi ngoba ngoSeptember ya kuzobe bazodecide kakhulu ngale ndaba ye-global warming ngicabanga ukuthi okwamanje kusayiyona ilokhu-ke i-covid-19 enyakazisile nomnotho okay ngendlela okwenzeka ngayo so we need to understand all these things thina njengabantwana bankulunkulu so that we will be able to grow and and go to a level where we supposed to be and be labantu ekufanele ukuthi sibe sibe yibona at this point in time njengoba ngisho ngithi nje angithi uyakhumbula ukuthi ujesu kwathiwani kwathiwa ujesu uyitshe lokuqhuzuka iyi-chief cornerstone uyitshe lokuqhuzuka abakhi abaningi abaqhuzukile ngalo lelo litshe lelo lokuqhuzuka obvious if jesu was a chief cornerstone eyitshe lokuqhuzuka kwenzakaleni yes into eyenzakele-ke iyona leyo ukuthi-ke namakristu lawasindisiwe nawo azoba yitshe lokuqhuzuka la emhlabeni abafundisi bazoba yitshe lokuqhuzuka la emhlabeni because verse uh, from the beginning that's what was happening uh, and again ujesu nje waba kuleyo position so umhlaba if you can understand kahle the eschatological news iy'ndaba as ke about ilokhu izinto ezokwenzeka ngey'nsuku zokugcina so you need to understand ukuthi-ke what's going on kakhulukazi-ke amakristu-ke awanakho lokho ukuthi-ke aqonde kahle-ke ukuthi-ke what's going on in the, in the world but-ke we need to educate abazalwane we need to empower abazalwane-ke angeke ngifunde laphana kuseleni khona ayibhalile uthe baba izolo ngimbuze ukuthi ngenze njani ukuthi uma ngimi esikhaleni ngingashayeki wathi baba ngifane ngifane noDavide ngibuze uNkulunkulu before ngima esikhaleni ngimuzwa kanjani uNkulunkulu ukuthi ngime eh, noma ngingami hope my question is clear <laughs> I like that ngicela ukuyiphuzela itiye Okay. Kune kuneyindlela ke ezilula bazalwane that we need to understand ukwazi ukukhuluma ngoNkulunkulu. So there are different kinds of people who are able to speak to God. Mhlambe mangase ngiyibeke kanjalo there are different kind of people uNkulunkulu asinike okay angeke ngibeke ngokuthi nje ngithi sisonke like ama senses now we've got five senses angithi five senses. It's a sense of sight, sense of hearing, sense of smelling, sense of taste, and the basic zobane sense of touching, touching. Ama senses, it's all five. One, two, three, four, nambita, five. Yeah? eyokuthinta khona iyabizwa ngokuthi sense, sense of touch <laughs> angibalekahle eyokubona eyokuzwa eyokutesta eyokuhogela eh, and again, bese kuzoba yokuthinta yes five senses we've got five senses right nakomoya baze bathi-ke eh, eh, isense ye-six isense it's a, it's a, maybe it's not a, it's a six sense yabo le yokwazi ukuzwa nje izinto ezenzakalayo so it is very important to know so siyayifundisa ukuba nama-senses and uh, we pay attention kuma-senses kwakubone umuntu mangabe ke isense yakhe ye-block i-off sight ingasebenzi usually mangabe isense yakho yokubona ingasebenzi wonke lawo amanye ama-senses they become sensitive uyayizwa leyo nto la amanye ama-senses they become sensitive yeah so i-sense of touch iba sensitive kakhulu i-sense kangangokuthi-ke bayakwazi ukuzwa imali ukuthi malini le mabeza beyithinta ngesandla bayazi ukuthi malini le because vese noma ibraille uma befunda ibraille bayithinta ngesandla sabo ukuthi igama lithini-ke alphabet ithini lesithombe sani iyiphi le ndawo so they use izandla zabo so i-sense of touch iba sensitive kakhulu i-sense of hearing iba sensitive kakhulu i-sense of smelling iba sensitive kakhulu yayibona so bonke lawo ma-senses they become sensitive kwenziwa yini ingoba another sense has been blocked yabo ivalekile i-disable so mangabe leyo sense i-disable then all other senses they become more active than normal senses they understand it and they become more sensitive like besekuzofikelela nakhona get moya. if you are not able to hear uNkulunkulu audible you are not able to see ama visions uzwe uNkulunkulu or something you are not able to ukuloko ukwazi ukuzwa so you need to learn to teach yourself ukuthi and grow with sense of uh, of of a sense, any sense of sensing, a sense of discernment. I can I can use the word discernment. Yeah. So a, a sense of discernment. It's where you discern. Okay. So when you are asking God something, you are asking God Guba ne confusion, guba ne ne ne, ne discomfort oba kuyona whilst you are asking God when you have paid remember when you pray that's why ujesu wafike wakhuleka egetsemane wathi inkosi asidlule lesitsha ngingasiphuzanga kodwa kungenzeka intando yami then waphinda wayobheka abafundi bakhe wathi abafundi bami beningelinde ihora libe nami waphinda futhi waphindela wayothandaza futhi ngamanye amazwi wayenza wayeza ukuthi no sengikhulekile kodwa ubaba akakangiphenduli akakanginikezi lento engiyifunayo akakangibeki la kufanele ukuthi ngibe khona then waphinda futhi wahamba wayokhuleka wathi bafowethu bengingelinda ihora libe linye nami waphinde futhi wayokhuleka okwesithathu mayesekhuleka okwesithathu lithi ibhayibheli kwafika iy'ngelosi zase ziyamkhonza in other words they came and they strengthen him zamnikeza amandla zamnikeza isibindi zamnikeza induduzo zamnikeza eh, yabona nje ukuthi no go for it ayizukugudluka lento kodwa wena go for it kuyongena kuyona so into engifuna ukuyi-emphasize la ukuthi-ke ngaphakathi kunento unkulunkulu-ke asiphendula ngayo lento le i-connecta direct with our spirit and with our soul leyo nto le ngiyibiza ngokuthi-ke ishalom peace peace when if ungayona i-peace kuzoba yi-burden kuzoba umthwalo lo mthwalo leyo peace ne-burden ihambisana ne-restlessness ungakhululeki uyabo so uma ucela into uzwa noma ngabe kuthiwa uyena umprofethi noma ngabe awuzwa noma ngabe awubona imbono kodwa make wacela into wangayinikezwa uyezwa ukuthi anginikezwanga la uyayizwa leyo nto leyo even you push and pray uzwe ukuthi no no no no no angakaphendulwa la uyayizwa leyo nto leyo because ngike ngithi uNkulunkulu nama unezimpendulo ezu3 mangabe kuphendula unoyebo unoqha unowait eh yes uyayizwa leyo nto le uNkulunkulu mangabe kuphendula unezimpendulo eziwu eh ezu3 uyayibona eh unoyebo unoqha unowait yes no qha yeah about yes no wait yes no wait yes no wait if uphendula say if yes you will find the peace in yakho if I say no you will find the peace in yakho if I say eh, wait you will find that peace in your heart yes ukuthi-ke lento le uzonginikeza nini obuye anginikeze kuyona uyayi-understanda le nto so those are very important ukuthi if still usanomthwalo enhlizweni yakho noma emahlombe akho noma awukakabi nakho ukuthula you are still restless ubokwazi ukuthi-ke and you need to push some more and uh, mawucabanga ngaleyo nto another thing futhi when we, let's let's go to another level so when mawuthi mawufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuvumela yini ukuthi uqhubeke uye la ufuna ukuya khona noma uthe cha so mawuthi uzothi mawusukuma lapho usuthi uyakhona leyo nto leyo umesana ushaya ovalo mangabe uthi ngizohlala umesana ube nokuthula yeah but now manje i'm trying to to to make you to understand ukuthi ke ama senses actually impendulo yakho isikuwena manje ukuthi uzothi mawucabanga ngaleyo nto ushaye uvalo ube confused yabo kodwa mawuyiyekela uthi no ngeke ngisayenza lento umesana ube nokuthula that means ukuthi uNkulunkulu don't go there ungasaqhubeka nalento le so that you will understand in other words you need to learn like uJesu shilo kuJo kulokhu kuJohn chapter 9 la eh, chapter 9 ngixoxisane nomthathathela la ekhuluma khona ngezimvu ukuthi ezami izimvu ziyangazi ngiyibiza ngamagama and ziyalazi iphimbo lami so iphimbo lakhe mawuthi uyalazi akusho ukuthi ulizwa nje audibly kodwa kusho ukuthi-ke uyalizwa within you ukuthi likunikeza ukuthula noma likunikeza remember ujesu ngesikhathi esiphambanweni wanikeza ukuthula wanikezwa amandla kodwa akuzange igudluzwe inkinga yakhe You understand? So indlela zakhona zihlukene. You need also to pray for the gift the the gift of the spirit. The gift of the spirit enye yawo i discernment of spirit yabo. Leyo discernment of spirit is not only discerning ama spirits nama demon. It discerns everything. It discerns answer, it discerns ikunikeza wisdom futhi ikunikeza ukuloko knowledge. Yeah, you just know the gift of knowledge. So that's why we need to pray pray for these gift ukuthi zibe zisize on our daily living mangabe siphila ngiyakhola ukuthi ke uya understand ngize ngasabalala kakhulu ke ngempendulo yakho ngiyakhola ukuthi there is something pick up, upile lapha asike size lapha na ku freedom if khona ongacacanga please just ask me again i will continue to elaborate more on that one so wenze njani uthi wenze njani uthi uwumzalwane kodwa uhlushwe ukuphupha abantu bakini abangasekho bethi benza benza bethi benza izinto zabo imisebenzi futhi kube nabantu athi athi bephupha ngawe kuthiwa lungisa izinto zasekhaya ekubeni awusahlangani lapho awusahlangani awusahlangani lapho nawe ubona kahle ukuthi vele izinto zakho azihambi kahle so ilokhu mhlampe engakucacisa nje kube sobala lapho freedom mvakakhanyeli ukuthi nje umoya wamadlozi awugive up awukhathali abantu bophupha ngawo bezama ukudiscourage ubona ngempela nawe ukuthi kunobunzima and akuhlangani and ufuna ukuthi ekugcineni ugcina ulokhu uguqile ufuna ukuthi ekugcino ekugcineni ugcine uvumile I what you need to pray ukuthi uNkulunkulu aqinise ukukhola kwakhe and move forward yayizwa leyo nto leyo ungalaleli leyo voice leyo because if unokwesaba uba namandla phezu kwakho if uba nokutatazela ne-consideration usubona ukuthi no you consider something then emva kwalokho-ke then uzokotela kakhulu kuwena so you need to be strong you need to pray and njengoba sikhuleka njengoba kulesi sikhathi nje sibhekene nawo lo moya wamadlozi ezinye zezinto lezi engibhekene nazo ukuthi-ke abazalwane abangahlushwa ile mimoya le usually-ke mhlawumpe okunye engingakusho ngikubeke kube sobani ngoba labantu laba vese abakhonza amadlozi bagangile nezinyanga bayakuzona bayakwazi ukubona kwifamily ukuthi khona namandla kanje lo kufanele simdiscourage fanele simqeda amandla kufanele ukuthi lamandla anawo babuye bawabambe bawabambe bawasebenzise bona ngendlela yasebumnyameni so you need to be stronger because they can sense you if you are strong because this is your family remember ukuthi mangabe behamba E, e, labantu laba bayakwazi ukuthi babone ukuthi obani abakwifamily yabo so obani abanamandla kwifamily if they want to convert what you have wena you need to be strong kujesu you need to be bold kujesu ke ungabi nakho ukusaba futhi ungabi nakho ukutatazela because jesus is on your side and uh, wazi ukuthi nje and uh, i believe mina ukuthi even naleli sonto lelizophela lento le ingaseyona inkinga yakho you understand and nalabo abalokhu bekuhlupha-ke kufanele babone manje ukuthi ujesu wakho uyaphila and wena usakholelwa kulezi zinto futhi awusabuyele emumva ngiyeke awekho ama-chances okuthi ungabuyele emumva and be bold and be bold uma uphupha ubaphuphile nje khansela leyo nto leyo and kakhulukazi-ke uklema umzimba wakho uthi lo mzimba uyithempeli lami ehene-ke umoya engcwele ahlala kulona lo mzimba uyithempeli lami uNkulunkulu ahlala kulona tomorrow i'll be preaching eh, eh, eh, enkonzweni uNkulunkulu has emphasized kumina ukuthi ama speak about ama altar what what, what does the altar means yini altar lenzani altar ehene ukuthi why o Abraham babenikele altar walo o Isaka no no no, no, no, no, no Jacobe, no, yabona bonke babenikele altare. E nowayo Elijah wanikele altare, yabona leyo nto leyo. Usathane ubeka ama-altare, yini uNkulunkulu athi kulokhu kuGideon akabhidlize ama-altare kaBhali. Wathi akayibhidlizele yena ama-altare kaBhali because it's one of the things le e-attracta le moya. I-altare livula i-portal. mangikhuluma ngeportal livula idoorway yangaphezulu for the supernatural izoba natural kwi-destination yakho nakwi-environment yakho They understand that one. It's one of the things that I want to touch on tomorrow when I'm preaching a eh, look enkonzweni. And I want to elaborate more. Khona izinto engifuna ukuthi ke ngiyiveze zibe sobala ezenza ukuthi ke impilo zabazalwane zingabi nayo impumelelo ke and kube naleyo clash ebakhona because sometimes we are not well educated when it comes to ey'ntweni zikamoya So we need to know our God more than non-believers. We need to know ilokhu-ke i-relationship yethu nojesu ngaphezulu kokuba abantu bazi izinto zabo yabona aba abakhonza izinto zabo bayazazi izinto zabo ukuthi ihamba kanjani and futhi bayayisaba bayihlonipha izinto zabo ngendlela eziyizona so ngiyakhola ukuthi freedom mhlambe kuyacaca lokho engichazela ngakho ngendlela engikubeka ngayo we need abantu abazoba strong abazoba bold ekukholweni kwabo ukuthi leyo nto leyo ngeke yenzeke noma ngabe ngilele ephusheni lami ngeke ize yenzeke noma ngabe ngiyakhonvinswa noma ngabe ngikhonjwe ngesibhamu noma ngabe kuthiwa khetha ukuthi iyathathwa imali yakho awusali nalutho ujesu wakho will you still remain with him engasakwenzeli lutho you understand ezinye zezinto lezi on our subconscious mind we need to be bold we need to know we need to be radical about our jesus ukuze upaul mayes ethi ayikho into engangihlukanisa nothando lukakristu noma ngabe ukuhlupheka noma ngabe ukufa noma ngabe ukuzingelwa noma ngabe yini ayikho into engangihlukanisa na so leyo nto leyo faneke ibela. la subconscious mind yethu even noma silele ebusuku wazi kahle ukuthi nje no Uche ngeke ngize ngihlukane noma ngenzakalani noma ngingabhekana nani he is my god yes is my god angidingi ukusatshiswa angidingi ukubusa ukuze ngazi ukuthi uJesu ayikho into engangihlukanisa naye yeah so i believe ukuthi leyo leyo leyo mbuzo le eh, iyaphendu iyaphenduleka ngalezo impendulo enginikeze zona eh asike sibone lapha na ke mm, Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Kuyazwakala. Selinthe kuyazwakala. Eh neboniswa the shalom. Ngiyabonga spot on sir. Thank you. And uvuma ke lapha uthi awu awu awunkosi sihawukele. vuka kithi ukhumbule ubuse kubantu bakho okay thank you vuma john vk bese kuzoba la uphethe lokhambula uthi shalom baba i just want to understand ukudikiza kweso ngaphezulu <laughs> ngaphezulu noma ngezansi kusayingxenye yama-senses emzimbeni mhlampe abantu abawonesi eh, biologically-ke mhlawumbe bengasiphendula kangcono because lokhu kudikiza umzimba wakho uyadikiza nje ungadikiza yinto sometimes eh, eh, bake bathi it's a movement yegazi lapho so iyona yenza ukuthi busy kukudikize okunye kuba ama-spasms ama-muscles yeah so ama-spasm ama-muscles ngendlela ethize so and uh, ama I don't believe ukuthi mhlambe-ke enye ama-senses leyo but-ke according to ama-superstitions um bebeyisebenzisa leyo nto leyo bethi-ke ma ukhala ngenzansi khona so zonke lezo zinto lezo if ukholelwa wena kuyona ngaphendula angisazi noma ngiphendula wena yini last time noma ngiphendula omunye if ukholelwa kuleyo nto leyo it will work like that mina kunezinto into eziningi nje eh, ebengikholelwa kuzona ngingakakholwa ngingakasindiswa engithe mase ekholweni ngathi hayi no ngiyayi adjust lesi ayi ngicela isebenze ngendlela e-right isebenze kanje singasebenzi kanje so that nami ngizo-understanda ngingabi in between ngingabi nayo sure so when it comes to that-ke uh, eh, Petelo, uh, eh, so you need to just correct ilokhu indlela obuka ngayo nangendlela owazi ngayo nangendlela oxo usho nje ukuthi okay uma ngizobona umuntu kulungile nkosi ngitshele ukuthi ngizobona umuntu noma ngikhombise ukuthi ngizobona umuntu uma ngizokhala dike izidlo bese ngiyakholela ukuthi ngizokhala so hayi nkosi khuluma nami direct so that ngizo-understand yeah so uh, uh, when it comes to ama senses i don't believe we ukuthi any of ama senses but if ukhona owazi kangcono ke ngalawo ama senses maybe you can you can you you, you can add on that and see ukuthi ke kwenzakalani asike sizwe laphana ke unolwandle zulu uthe baba i would like to know ukuthi ke what it means ukuphupha umuntu ongasekho but uphupha like a funeral yakhe yeah, okay but though but thought it thought Enga sec my mom is late but Enga ngaphupha like a funeral yakhe and while in the funeral um, was taking place wavuga from her coffin but uvuka like uya ubona ukuthi uya uya uyabona ukuthi uyagula yeah so i mean e, izinto ey'njengalezi ke izinto ezenzakalayo sometimes bavamisile ukuthi ke bakusebenzise lokho abobumnyama ukuthi-ke if they want to bring ukufa kwifemeli and they want to bring i-confusion kwifemeli ukuthi eh, akaphumule kahle ngale uma ebona eh, leyo nto sometimes ngeke ngi-advyise abazalwane ngithi mina alokho baxoxele abantu bakini ukuthi uphuphe umuntu sewashona ethi kanje bazomesane bayibambe leyo nto bagijime nayo bagcina sebeyokwenza bathi hawu ah, kunonkulu umama ukhulume ngawe uyayibona leyo nto leyo so sometimes if uphupha umuntu ongasekho usually kuvamise ukuba ukufa noma isifo leso esifuna ukungena kwifamily ongathi mangabe ukwamukela lokho kugcina kukhona something eyenzakalayo kwifamily ke sometimes kunalento le esike sibe nayo sometimes we become ama-extremist thina njengamakholwa ukuthi kwesinye isikhathi you cannot dream umuntu wakini ongasekho yayibona lento sometimes ingqondo yakhe ingamkhumbula yeah, and sometimes eh, inhliziyo yakho can remember that person osewahamba ngendlela ethize you understand kodwa njengoba la umphupha-ke eh, efile usually kuvamise ukuthi-ke kube yinto umoya ufuna ukufaka isifo noma ufuna ukufaka leyo confusion yokuthi no udinga ukuhlatshelwa yayibo leyo nto leyo so ngoba wena consciously uyazi ukuthi-ke nje indaba zokuhlaba-ke izinto lezi ongasangene kuzona izinto ongasahlanganyeli nazo you need to cancel leyo nto leyo and cancel futhi-ke umoya wokufa ukuthi akekho umuntu ozofa la kwifemeli noma ngabe uhamba ngani noma ingayiphi indlela akekho umuntu ozofa kungakabi isikhathi sa futhi asikho isifo esizongena ngoba uyabona ukuthi uthi nawe uyabona ukuthi uyagula so ey'ntweni enjengale angifuni nanokuthi-ke ngifake i-confusion ukuthi hhayi akafanga wathwetshula no kulungile let her rest umoya wakho uphumlile abafileyo baya kwabafileyo so you need to understand leyo nto lokho kuzokusiza ukuthi ubambe kanjani because it's a special person uma wakho it's somebody who is close to your heart wena nje kholo nje ukuthi unkulunkulu uhambile usendaweni yabafileyo la ephumule khona they understand leyo nto leyo ungavumi ukhansele nje umoya wokufa from your family ukuthi no i don't allow the spirit of death in my family i cancel lowo moya akekho umuntu ozofa either me my children or my brothers or my sisters or my relative nobody will die yeah so ngicabanga ukuthi lokho-ke kuyacaca kakhulu bese sisosa laphana-ke uphasa intaba yase Kuchue Jangas, Uti Shalom, Gyabonga Dogotel, and uh, been following your teaching based on familiar spirits. And I believe Jesu Ebezo Shangula Mina, cause Takaya and Gunom uh, Sebenzi was tempted to pray, sanctify, and eat inyama yenkomo. Pela, bazalwane, ibif lena. ningangijaji <laughs> but hey since ukhumbula ngale ukhuluma ngalento ngithole amandla okuzibamba lapho ngihalela ngihalela lenyama <laughs> <laughs> but we thank God lafana-ke um nephasa ukuthi-ke unkulunkulu ukunikeza amandla ukuthi ukwazi ukuyibamba it's it's actually we need to grow in such a way lento le yokukholwa eh uNkulunkulu usinikeze lento yokukhola ukuthi ke noPaul uyishilo lento kwabaseKorinte wayesethi umuntu odla ilahle uNembeza wathi uNkulunkulu ungaphezulu kukaNembeza so when you eat something uyizwe uNembeza wakho ukulahla you are already ulahliwe you are judged yabo but mangabe uyidla lento uNembeza wakho ungakulahli then uh, umsulwa we understand so ingakho ethi uPauli-ke wena ufundisekile mangabe umuntu eyodla ekudla lokhiyana eh, engakudli njengokuhlatshelwa amadlozi ekudla njengokudla njengenyama yebeef njengoba usho nje <laughs> ukuthi-ke leyo nto leyo so uzathi uPauli okay noma wena ukholwa ngoba uthe ulwazi liyakukhumeza but uthando liyakha yayibona wayesethi mawudla wena lo munye umzalwane-ke ongakhulile enkosini ekhutshwa ukuthi udlile wadla inyama yamadlozi yena wazi ukuthi ihlatshelwa amadlozi wena uyidla njengenyama yayibona leyo nto leyo wayesethi wayeseth upawule aw kodwa nkosi yami usunga usungajeziswa ujeziselwe ukuthi-ke udukise umzalwane obe nokukholo okuncane ngenxa yolwazi lwakho usuwise wakhuba umzalwane okubone udla kanti ukuba udlanga ebezosizakala lo mzalwane azafunde azakhule ngelinye langa then bese ya-understand ukuthi no le nto le isuke ihlatshelwe ithombe ayinamandla kanjalo but-ke ngoba unkulunkulu sekunikeza amandla bese ngidlula nje nami sengisike elijikayo lapho-ke mfoka njangase-ke phasa shangase mm. so ake ngiqhubeke um uphethe lokho hambula uthi yebo baba bengi bengiba cause i always tell myself inkololoze ize ezika yes baba bengi bengiba cause i always tell myself inkoloze izinto ezikanjalo Ngiyabonga ngiphendulekile. Oh thank you very much uh, Petel. So isikhathi esiphila kusona we need to be strong in our faith. Yabona akufana leyo ukuthi khona abanye abantu abangayidli ngulube uyayibona ngoba inamademoni ingcolile Old Testament isho njalo yathi ke ingcolile yathi nje singayidli singayithinti ilokhu e, e, e, yabo nezinyama kunokudla bangakudla uJesu kodwa uthe okungena ngomlomo umuntu akumngcolisi okuphuma ngomlomo okumngcolisayo uyayibona leyo nto leyo faneke wazi ukuthi as you grow spiritually as you grow in the word of god what do you understand and futhi ube aware of environment ukuthi khona abantu abangakhulile eduze kwakho ungathi uthole freedom yakho kuKristu bese ulimaza uyenze ibe yithuba enyameni yokukhuba abanye abazalwane bangase balahlekelwa ukukholwa nje ngokudla nje kukodwa kanti ubungakwazi ukuthi uyibambe for the time being and bakwazi ukuba strong nabo ekholweni kwabo because we need to grow we need to be immature we need ukuthi sifinye ebudodeni obupheleleyo and nabantu abaseduze kwethu singasebenzisi kakhulu ulwazi uya understand mangithi singasebenzisi kakhulu ulwazi ukuthi ulwazi luyakhukhumeza but uthando Luyaka, we build and we'll help each other we help abazalwane-ke eduze kwethu ukuthi nabo to understand to know this is uh, and when we do it like this bazosizakala when we do it like that abanye strong and be able to stand with people around you and lokho kuzosisiza kakhulu ukuthi let us grow together when we grow together i'm telling you uNkulunkulu is going to give us lawo mandla lawo esiwadingayo and lawo mandla lawo iwona mandla azokwenza ukuthi sikhule enkosini ke sikwazi ukunqoba we will out grow iqalekiso we will outgrow izifo we will outgrow any problem that we are facing emhlabeni because uNkulunkulu usinikezela umandla usinikezela leso sibindi and ngokuphelele ebukhulumazi bokuyazi indodana kaNkulunkulu when we know the fullness of Christ niyazi ukuthi okwamanje sala emhlabeni sibona kalifife esibukweni noma siprofetha siprofetha ingxenye sazi ingxenye kodwa kuyeza isikhathi la sobona khona ngokupheleleya so isikhathi esiphila kusona we need to be patient and grow with the Holy Spirit and grow with the word of God lokho kuzokwazi ukuthi kusenze ukuthi sikwazi ukuthi-ke sifinyelele someone even nakhona when you use i-gift yakho i-gift yakho yakho ihamba nawe ngokukhula kwengqondo yakho nokukhula komoya usually ukukhula kwengqondo nokukhula komoya akufani futhi akulingani so in order for you ukwazi ukubhalansisa ukukhula kwengqondo nokukhula komoya kufuna your attention you need to pay i-attention you have imparted very rich knowledge to us thank you very much thank you very much makeba thank you very much and so kunelo kune-balance like the, the, the person who always uh, challenged me it was paul it is paul angithi it was paul it is Paul. O Paul ilanga walokhu wa, wa bahamba so mangabe ethandaza emkhunjini uthi kuNkulunkulu baba save save us save us kuzokwenzakalani abuze ukuthi kuzokwenzakalani bese kufika ingelosi imtshelo Paul bese ithi Paul and umkhumbi enihamba ngawo uzophahlazeka but ke nizosinda akekho umuntu ozofa la nizosinda nonke you will land safe ngaphandle ngaphandle kolwa mayisefika laphana bafike babasa umlilo abantu-ke mabebasa umlilo kushuthi naye bemanzi egodola because it was very cold olwandle ngaleso sikhathi then mayisotha la bese kuphuma um eh, bayibiza ngokuthi i-viper eh, viper snake something like that yasolwandle so imesane it's a poisonous snake so amesana sinyikinyele emanzini asithulule khona simesane sishe la abantu bamesana bathi yeyi ukuphila akuvumi ukulunga akuvumi ukuthi uPaul aphile engalunywa inyoka nje mawubanjwe le inyoka le awusile balindele ukuthi awuzofa uzofa uzofa uzoshayeka phansi kwasho ukuthi i-knowledge kaPaul ithi akuseyimina ophilayo uKristo ophila kimi i-knowledge kaPawuli ithi sengifinyelele ebudodeni okuphelele ebukhulwini bokumazi esilinganisweni esigqishiweyo nesigqishiweyo sokuyazi indodana kaNkulunkulu so une-information unolwazi une-wisdom une-saturation izwi likaNkulunkulu seliphile kuyena ngale ndlela ukuthi-ke liseliyimpendulo kuyena so mayilungwe isilwane isilwane instead ukuthi kufe yena uPaul kufa sona isilwane usinikinela nasemlilweni ukuba siphile noma vese sasesifile kanjalo you understand so ngamanye amazwi has reach a level ezathi khona ayikho into engangihlukanisa nothando lukaKristu noma ngabe ukufa ngeke ungihlukanise noma ngabe ubunzima noma ngabe ukulapha athi-ke ngiyakwazi ukubusa ngiyakwazi ukuba phezulu ngiyakwazi nokuba phansi zonke lezo zinto lezo izinto upawuli ayifundile endleleni zamkhulisa zamenza this kind of person awuyena so zonke lezo zinto-ke izinto lezi ezisikhulisayo zisenze sibe ngcono in our journey yokuhamba nojesu of which thina we always cry yabo mangabe-ke sithandaza kunkulunkulu we always complain asifinyeleli asikwazi ukufinyelela la sithi khona wholeheartedly let your will be done mangabe intando yakho ukuthi ngidlule la ngizodlula khona makuyintando yakho ukuthi lesimo sigudluke eh sizogudluka uyayibona makuyintando yakho ukuthi le liver lisuke inyameni eh, yami lizosuka makuyintando yakho ukuthi le liver lihlale inyameni yami lizohlala because uNkulunkulu yena usuke azi ukuthi ngokuhlala kwalelo liver inyameni yakho yini ezokwenzeka ngokwenzeka kwaleso simo noma nokubhekana kwakho naleso simo kuzokwenzakalani kuwena so izo zonke lezi zinto lezi we need to understand when we understand these things i'm telling you our life will never be the same again sizofinyelela ebudodeni obupheleleyo khona into e, eyisimanga e, eyashiwo upawulo wathi upawulo-ke um onjalo amazi noma wayesenyameni noma wayemoya kodwa onjalo wahlwitha waya kwelesithathu izulu wezwa khona izinto umuntu angavumelekile ukuyikhuluma emhlabeni that means that person wakhula ngale ndlela ukuthi khona ezinye izinto eh, eh, eh, afundiswe zona ezulwini ey'khulunywe ezulwini kwangavumeleka ukuthi futhi kube wakwazisha emhlabeni and yeah so ey'njengalezo-ke ungihambisana kuthiwa nje awuyahlanya so ukholwa lokhu nokukhipha amadimoni lokhu sekuyakusanganisa le ayibona leyo nto nami khona ezinye izinto eh, engike ngize ngizisho engiyozisho ngesinye isikhathi mase kufinyelela ilevel ethize because uma ngase ngizisho ngathiwa sengiyahlanya kakhulu ngathiwa sengiyasangana ukukhipha amadimoni lokhu um eh, sengingenze ngaba kwi-cult noma kwangenza ngambulekelo usathane kakhulu yayibona leyo nto le khona ezinye izinto veso ey'godla oyidlayo eh, ongathi mawuyikhuluma uzathi uPaul mayikhuluma kuleyo level uthi yes angifuni ukuthi ke ningibuke ngenye indlela so i will speak izinto ezinormal so that ninge nizongithatha kanjalo ngoba mangikhuluma lezi ezinye izinto ke funa umuntu angibone ngenye indlela angithathe ngenye indlela uyayibona leyo wayesekhuluma ukuthi khona izinto engizaziyo engizaziyo uNkulunkulu ayiplanile kodwa ngeke ngize ngimtshele zona ngoba mase ngimtshele seningambuka ngenye indlela you understand so there are things oyigodlayo oyigodla uzenze zibe amagugu akho ukuthi indlela ma when the going gets tough and the tough gets going ubamba lezi zinto lezi azaziwo muntu izinto zakho izinto ezamaparele akho izinto eziyigugu lakho ezikumisayo izinto eziyihange lomphefumulo wakho makufika iy'vunguvungu kufika zonke izimo kufika wonke umuntu ekushintshela yonke into ishintsha iba against you umesana ubambelele kulezo zinto izinto unkulunkulu akunikeze zona awuyisheri noma ngabe eh, sekunjani noma ngabe ujabule kangakanani noma ngabe kunzima kangakanani ziyigugu lakho ukuthi wakhuluma nami wambulela mina watshengisa mina lezo zinto lezo it's something that you do not share with anyone sometimes uyaphahluka uphahlukele labo abafumana umusa okuba seduze kwakho sometimes nabanye uNkulunkulu amisane abakhombise ukuthi-ke who are you bamisane babone another side obungeke nawe uzobaxoxele futhi ukuthi ubani uvelaphi kanjani ngobani uyayibona leyo nto leyo bamisane unkulunkulu bamisane bambulele because they like to come closer they are praying for you they are supporting you athi unkulunkulu angeke ngisho ukuthi bambulele ngawo so ba-understand ezinye izinto so isikhathi-ke siphila kusona unkulunkulu uyakunikeza lezo zinto lezi eziyigugu ezikwenza ukuthi uhlale noma ngabe sekukenzakalani uhlale ubambelele kuzona uPaul wabhekana nezinto ezinzima kabi oPetro babhekana nezinto ezinzima but khona lezi zinto ababenazo ababenikezwe zona uNkulunkulu wabanikeza zona ukuthi-ke bakwazi ukuthi-ke banqobe babambelele kuzona ziyikuku lezo zinto lezo ukuze mase kubuza ukuthi uNkulunkulu wathini kuwena yabo mase kushiwo kanjalo-ke mm, izinto ke lezo ke ofanele uba ngoba i'm telling you kwijeni andihlaphile kancane before ngivala ukuthi kwijeni i've studied people who have done it deliverance before me people who were doing it deliverance in africa in europe in america in asia studying them ukuthi iziphi izinto ey'common ezenzeke kubona and abanye babo sebashona babulawe yini bafe kanjani you understand people who were doing a deliverance whom god was using them mightily ayistudy ke izifo ey'common ezibathathile emhlabeni imost yabo ife ngezifo ey'thize umzimba wabo ukhandlekile kakhulu and ngabuka ukuthi bebesebenza kanjani bebesebenza kangakanani and lokho yini yayibenza basebenze kanjalo yabo yini eyibenza ukuthi benze kanje yini eyenza ukuthi-ke bashayeke ngalezo zifo lezi ebashayeke ngazo then i learned so many things kuzo zonke lezo zinto kwaze kwaba khona-ke la ngiyibuzela khona enkosini ukuthi-ke ma kukanje kusuke kwenze njani then nayo bese iyangipendula lapho ukuthi no la kusuke kanje ngasethi mina kuhamba kugcine ipike la sekuhamba khona nobizo-ke ubizo lwakho when it comes to fasting and working and doing umsebenzi ke siwenze size singasayicabangeli ngathi kuze kulimala imindeni yethu kuze kulimala imizimba yethu kuze kulimale nomsebenzi esiwakhayo kodwa sibe sifuza sithi senza konke okusemandleni ngiyakutshela wena yabo inkosi mase kubekele phezu kwetafula ukuthi wena uhamba ugcine la yona ihamba igcine la ihambe kanje kwenzeke kanje kanje kanje ethi usinikeze i-wisdom yokukwazi ukubhekana nalezi zinto nokucalculate nokuyihlinzekela ubona abanye benze ngenye indlela kwenzeka abanye benza ngenye indlela kwami so izinto zonke nikeze mina ukuhlakanipha zanginikeza i-wisdom zangenza ngashintsha ukuthi no noma deliverance, i-deliverance awulidungi ngendlela ezokwazi ukuthi-ke iprolonge yabona i can do it. deliverance like for example nangu lokhu prophet senior prophet tb joshua ufe at the age of, 57 you understand the man has worked work work work work has prayed and umzimba wakhe wakhandleka big time big time big time yayibona leyo nto le then waseyahamba wayenkosini and even uyabona nangasikhathi behlangene ngomgqibelo eh, eh, ezodlule ebusuku and uyabona ukuthi wayekhandlekile ukuthi-ke umzimba lo umzimba lo bazalwane uyathanda ukuthi uyadingeka ukuthi uphumule sometime uyadingeka ukuthi ngelinye ilanga ukuhambe uphumulisa ngelinye ilanga uhambe uyokwenza imasaji ngiyazi ukuthi kwabanye imasaji mhlawumbe kungaba yinto engekho holy but umzimba lo kuye kube nama-nuts la kuke kube nama ne-stress esiba khona odinga ukuthi-ke ulungiswe lezo zinto umzimba ayinwe until uzobe right because if ungawunakekeli ungawunakekeli Eh, ngiyakutshela mhlawumbe ezinye izinto ezicommon engayibeka ezinye ngiyibonile senzeka to most of the people in Africa in Europe in Asia and in America and eh, kuzo zonke na inceku zikaNkulunkulu eziningi zishawe heart attack people who were doing deliverance people who were moving moved by God they eh, understand it zife nje zibulawa i-heart attack okunye ezishayeke kukona iy'nceku zikankulunkulu kube ilokhu isifo sikashukela isifo sikashukela and i-heart attack nesifo sikashukela it's one of the major causes yeah abanye bagcina sebeshaye sebeshawe ilokho beshawa i-stroke i-stroke yabo abanye beshayiwe i-memory yabo i-memory nefana iphele nje angabe umuzi umuntu esekhuluma ezinye izinto ongayi-understand ukuthi kanjani izinto zonke lezi engiyidiscavile as Uh, uh, our searching and uh, understanding uh, because and we have pushed we have pushed our body to the limit we have pushed our body to beyond and sangakwazi understand that between the faith and also the understanding the knowledge the wisdom And leyo nto leyo ukuthi wayo sibani bani bethatha and they baze baguga baze baba and Belokbe Bambila, they were doing this deliverance, they were doing and in ama crusades they were doing. Yabona zonke lezo zinto, izinto lezo eyishayayo ngendlela eyisimanga. That's what we need to think uh, eh, eh, and because all the time we are always facing our challenges we are always solving our problems we are always ngithi ama-emotions Gamfundis ahlale affecteka ngendlela esimanga like because you need emotional intelligence yeah, has emotional intelligence you need in even in your motion emotions kusenesikhathi ukukhanselisha umuntu la oshonelwe oshonelwe isihlobo sakhe akade sithanda and ungene lapho kuma-emotions akhe uzwelane nawe bese ukuthi uzwelane naye uyayibona leyo nto uthi uma usuka lapho uqeda ukukhanselisha umuntu onjalo kade deep deep deep deep in sorrow deep in sorrow wazongena nakwi-depression fanele umkhiphe khona lapho kwi-depression aphume sezizwa kahle-ke kuthi uma kusuka lapho ungena excited lento ongayazi ojabule kufanele nawe ujabule kanye naye um ujabule Just imagine you hit the rock bottom of emotions. Nangu nomunye ufika ujabule ngendlela esimanga fanele ujabule naye onyoka uyojabula uthi mawusuka lapho kufika nje onormally oh, o-confused oh, o-depressed oh, nakhona lapho uzama uxazulule lapho inkinga uyabona faneke futhi ubuyele kwi-level yakho ukuthi u-explain ukuthi lento ikhozwe yini kanje izibe kanjena so zonke lezo zothola ukuthi konke lokho umzimba wakho frustration uba stress uthi stress anini ulithatha nini holiday yabo and people ke ilanga understand akhona ukuthi yey uNkulunkulu wayidala ngey'bomu le nto wafike wasebenza wathi wadala umhlaba wayezethi ngosuku lesikhombisa wayeseyaphumula and ngabona ukuthi yey lokho kuphumula kubalulekile ungalokhu uyifake ey'dwenenini give yourself some rest uzoba noshukela wakho ube ne-high blood pressure ibe low ibe high wena abanye abantu but because at the end of the day you didn't understand ukuthi-ke how does your body works umzimba wakho wona usebenza kanjani even nezinto ozidlayo you understand yabona uhamba ngalana uhamba imizi ngalana udla lokhu ubekela ukudla okunamafutha cholesterol yakho ishone phezulu ngala ubekela izinto ey'noshukela uyayibona leyo nto leyo and heartbeat yakhe energy ngalana ubekela izinto ey'babayo hey ngiyakutshela wena zonke lezi zinto ziye emzimbeni owodwa and futhi awunazo nesikhathi sokulokhu sokuyojima to exercise your body so that uzoba kwi-level nozoba kushape unomkhaba mungaka ngalana-ke inhliziyo isemafutheni-ke lapho amathuba okugula maningi awunaso nesikhathi sokwenza i-check up thola ukuthi uthi uma usuka lapho ungena kwi-fasting uyayibona leyo nto leyo and khona lapho eyeyeye uthola ukuthi umzimba wakho usuxakekile uthola ukuthi ngalesi khathi ushumayela ushumayela ube manzi te ngalesi khathi umanzi te izinto zize zomele kuwena ayikho lento ukuthi uma uqeda ukushumayela hamba okhumula-ke uma ngabe kudinga kube khona okunye okwenzayo hayi awuyicabanganga lento ukuthi efanele ngiyokhumula ngishintshe lento ingaze yomele kumina uthola ukuthi yomela kuwena i-pneumonia khona lapho-ke amakhaza angena emzimbeni ifaneke kuyompompwa amanzi kukhishwe zonke zonke lezo zinto le-health issues izinto lezi ey'shayayo ey-end apha umuntu esheshe wafa ngiyakhumbula ubaba wami wangixexela isitori ngelinye lami ethi khona insizwa eyayisebenza unkulunkulu wayisebenzisa yaphila 45 years kodwa yafa at the age of 32 hayi nanga-understand leso story ukuthi how can you live for 45 years but uh, die young at the age of 32 ngamanye amazwi umsebenzi awenza wenza umsebenzi weminyaka eminingi umzimba wakhe wa-overheater wa-overworker waba-burn out wayeseyasheshe wafa washesha wayenkosini then wayesesheshe waye enkosini yes yena usebenzile emhlabeni ushaya umsebenzi oyisimanga umsebenzi weminyaka eminingi osazothi noma esafa kuzobonakala ama-effects omsebenzi wakhe emhlabeni but usheshe wahamba nkosikazi sheshe waba umfelo umfelokazi iy'ngane zakhe zisheshe zaba uh, kuthiwa zaba intandane kodwa ngoba umama ukhona sizona iy'ntandane zaba-fatherless kube bey'nakekele bey'cabangele hmm, ngabe usakhona nanamhlanje ukwazi uku-mentor-isha abanye abantu ukwazi uku-empower other people isikhathi esiphila kusona we need to think omunye umesanathi awu ungahlala kanjani ungaphumula kanjani ungaya kanjani eholideni usalokhu izoni zifa kanjeni takababa ujesu wayefika ngena emkhunjini alale Just jesu wayishiyixi ukuhamba entabeni ayothandaza i need to recharge i need to have my me time so that i won't blame anyone tomorrow may the good lord bless you may his face shine upon you may he give you knowledge and may you be rich in the knowledge of god ukhule and be a man and be mature ekwenzeni umsebenzi kankulunkulu nasekukhuleni nasengiyazini ingcebo yemfihlakalo yenkazimulo yakhe kuKristu Jesu. Understand into uNkulunkulu asiphe yona nomusa sinikeze wona. Thina njengabafundisi kufanele ukuthi-ke njengey'nceku zikaNkulunkulu kufanele singaworisheki ngalutho. I understand. Sithi masifuna ukwenza into ethize sikwazi ukuyenza with no worries. It is our prayer ukuthi uNkulunkulu akabusise nini anenze prosperation flourish financially nibe ne-stress free so that nathi masifuna ukushumayela sifuna ukuhambisa ivangeli likankulunkulu sikwazi ukulihambisa ngayo yonke indlela either through social media either through television media either through ama-cd nama-dvds nama-videos either through iy'ncwadi esoyibhala or ama-movies esowareleasa namaculo esowareleasa sikwazi ukukwenza ngayo yonke indlela mina ngifuna ulihambisa ngayo yonke indlela ivangeli with the songs of uh, many There are so many. nga-release ama-album ngama-album wa-release because I've got so many. Sengize ngayekela composer, amaculo ngathi angime kancane because maningi ayaqhubuka every now and then. Iy'ntshumayelo ziningi. Angiphelelwa injumayelo bakithi. Ezinye ngize ngiy'bhakise ngithi azime laphana because safanele ngifunde ngifundise lokhu ongokwesikhathi. I cannot run or out of sermons because of the Holy Spirit is here. Isidingo sokutrain nesokuqeqesha nokusempowerisha abantu sikhulu kakhulu. It's very huge. Mina ngahlala nani every day ningibuza umbuzo nginiphendula ngama-subjects amaningi amanye angajwayelekile siwayekele lawa ajwayelekile sifune lawa nje unnecessarily for isikhathi esinjengalesi lesi sikhathi esiphila kusona how do we walk in the spirit how do we grow the anointing ebekwe phezu kwethu how do we grow in the gift in the giftings unkulunkulu asinikeze wona sinikezwe ama-gift bazalwane i have the gift of the spirit and I have the fruits of the Spirit. And abanye abaningi aba-understand what are the fruits, what are the gift of the Spirit. Izinto uNkulunkulu asinikeze zona that we need to understand them zibe la kuma-fingertips ethu. sikwazi ukwenza lento uNkulunkulu afuna siyenze emhlabeni you understand uhambe emhlabeni understand fanele sifinyelele la like uelijah yakhumbula uelijah esezothishiya uelisha ngemumva lithi zilankulunkulu wayitshela uelisha ithi sala la baqhamuka abadoda nabaprofethi athi yeyi uzwile ukuthi indodana inkosi yakho your, your master is going to be taken away wasethi thulani ngiyazi can we know iy'ndaba ezinhle kanjalo can we know what is, go, what is about to happen we need to have that knowledge can we know ukuthi kuzokwenzakalani njengoba kuthiwa kune-third wave how do we gwema that thing how do we keep safe kuleso simo leso so we need to have that knowledge in other words we need to reach a level ethize and sebenzise ama-gift athize ukwazi uku-understand ukuthi into ethize how can we prevent into ethize or how can we delay in that season in our lives, in our community. So we need to grow. We need yabona nje ukuthi sijahe nje khona ezinye izinto esiyijahayo ezinye zazo sigcina zisifake enkingeni because we don't know a thing about it. Sazi surface yakhona. We are only just scratching the surface. Asikwazi ukuthi go deeper kulezi zinto lezi. U-Elijah Mathi nje eh, wathi nje uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJobe akwaziyo ukuthi namhlanje uNkulunkulu ophendula ngomlilo kwehlika umlilo same time eseyithele ngamanzi inyama, eseyithele ngamanzi i-altar, wathela iy'nkuni ngamanzi kodwa umlilo wehlile. What kind of faith is that? Zingaki iy'nhlobo zokukholwa khona ukukholwa kuyisipho khona ukukholo okukhulisayo wena khona ukukholo okukhuliswa yizwe likaNkulunkulu khona nje ukukholwa ukuthi kule ntaba aqukuleke iqukuleke intaba yolwandle ukukholwa okunjengokwaJoshua okumesana ukuthi alimi ilanga limesane kungami ilanga kuphela ngoba vese limile kumesane kuno iplanethi yonke amaplanethi wonke yonke into imesane ime scan still uMoses aphakamisa induku phezu kolwandle ulwandle lumesane livuleka what kind of faith is that Hmm? ukukholwa amesana faka usawuti emanzini amanzi amesana aphela ukubaba kuphele yonke into What kind of faith is that? You strike a rock, kuphuma amanzi kulona. What kind of faith is that? Ubamba izinkwa zimultiply. What kind of faith is that? Ovusa umuntu noma kade esefile Eh, umvuse nje amesana avuke uqamele phezu komuntu amesana athimula avuke khona lapho izinto zonke lezo that we need to specialize on sizazi ukuthi mase ngidinga into ethize ngiyenza kanjani makuthiwa ngingena ezulwini manje ngingena kanjani makuthiwa nangumuntu uboshiwe ugqilazekile ubanjwe amandla bomnyama how do i set that person free makuthi uJesu akawavumelanga amadimoni ukuthi akhulume kusho ukuthini lokho ukuthi akazange awavumela amadimoni ulivuma ulinqabela kanjani idimoni ukuthi lingakhulumi you understand so zonke lezo zinto there is a lot that we need to learn and also and also we don't want to be ama extremist uh, abantu abazo abazo abazo abazoba extreme yaba ngelinye ilanga savane ngimfundise ukuthi-ke kwenziwa yini ukuthi-ke sigcine sesama-extremist sigcine sesingene kwi-cult ihlukaphi le nto le yokuthi-ke manje sekuyi-culti-ke le hhayi ngoba esewumzalwane e, e, e, esaphusha ngamandla kamoya engcwele kodwa this is occultic sekuyi-cult manje angilazi igama lezulu lisho ukuthi i-cult um kodwa nje this is occultic eqikeka nini ama-boundaries la ophuma khona endleleni eh kuthiwa manje usodlisa abantu upetrol uh, ubadlisa iy'hlahla ubadlisa zonke lezo zinto la sekuyini leyo nto why do you do that what makes you to do that uqala nini ukulandela umoya we-religion <laughs> umoya okuthatha ukuchilisa eceleni maybe one day we need to touch on understand ama-spirits ukuthi what are these kinds of spirits enzani mina-ke angivalelise manje sesize saqeda ihora thank you very much siyabonga kakhulu unkulunkulu nama angigcineleni nanifihleleni let me pray for you father in the mighty name of jesus ngiyabakhulekela abantwana bakho ngicela ungcwelise imizimba yabo ibe ngcwele ngoba iyithempeli lakho. Abanye uNkulunkulu wami bafakwa, bagcatshwa, banikelwa besebancane bafakwa iy'phandla ney'ntambo. Kwathathwa amagazi abo, kwathathwa imihlanzo yabo, kwathathwa imiphalazo yabo baze basho amazwi abanye bathi ongifuna uzongithola la. Abanye emaphusheni abo khona izinto ekade y'lala nabo ezibacindezelayo. ezibanikeza ukudla ezibaphuzisayo. Baba namhlanje ngiyabakhulekela ngamandla onginikeze wona. Ngisho amazwi uJesu awasho no-Isaya awamemezela wathi umoya wenkosi uphezu kwami ungigcobile futhi inkosi ingithumile ukuba ngimemezele iy'ndaba ezinhle ngimemezele ukukhululwa kwabathunjwa nokukhululwa kwabasejele nabasentilongweni namhlanje abantwana bakho ngiyabakhulula emoyeni wamadlozi emoyeni wobungoma emoyeni wobuthakathi nokuthakatheka ngiyabakhulula nasemazwini anegative akhulunywe phezu kwabo bawezwe ey'ndlebeni zabo abanye akhoza ifear ne-friction emndenini yabo ngamandla onginikeze wona ngiyabakhulula baba izinto ey'mile phambi kwabo ezenza ukuthi kube nzima empilweni yabo ngithi kule ntaba nqukuleka uphose kolwandle njengamanje Nqukuleka uphose kolwandle njengamanje, nalokusaba nalolu valo oluzwayo njengoba ngikhuluma nawe njengamanje kuyi-sign ne-symbol yalo moya omubi okuwena njengamanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyakuyala moya omubi moya wama-delays moya wovalo moya wokukhohlwa moya we-depression stress moya ovale zonke izinto ukuba izingenzeki ngendlela ngiyakuyala ngithi phuma kuyena njengamanje ngiyakuxosha emzimbeni wakhe lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu ahlala kulona ngomoya engcwele ngiyakuxosha ekhaya lakhe leli khaya liyikhaya likaNkulunkulu lomntwana wakhe liyithempeli uNkulunkulu ahlala kulona ademonstrate khona amandla akhe nala ekhonzelwa khona nalelo khaya elanikelwa kwabanye uNkulunkulu bangena abantwana baNkulunkulu baba ne-confusion i sanctify that home ngiyalingcolisa njengamanje egameni likajesu kristu wasekuphila ngikamoya engcwele ohlele phezu kwakho njengamanje noma yini kade ingcolisa umzimba wakho amazwi akhulunywe phezu kwakho imimoya ethunyelwe kuwena elala nawe nekudlisa izinto ngiyakuphalazisa ngiyakukhipha zonke lezo zinto ngiyawungcwelisa umzimba wakho ngithi awube ngcwele kusukela namhlanje ngiyawulanda umoya wakho la uthunjwe khona ngithi awukhululeke njengamanje egameni likajesu noma ngabe ikuphi la ukhona njengamanje i say be healed receive your amajoka nasemphefumulweni nasemzimbeni wakho njengamanje egameni likajesu be healed be delivered, be set free in the mighty name of Jesus Christ. I speak life. I speak life. I speak a blessing. I speak healing. Noma ngabe kuthiwa unechuma emzimbeni wakho, ngithi alishrinke lishe liphume njengamanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Noma ngabe kuthiwa unomoya wamadlozi, nomoya obungoma ngithi awuphume phezu kwakho awuphume empilweni yakho njengamanje egameni likajesu noma ngabe kuthiwa imali ayihlale esandleni sakho ngiyayibisa njengamali njengamanje ngithi imali kusukela namhlanje izohlala ezandleni zakho ngiyayingcwelisa izandla zakho i'm healing you i'm delivering you i'm setting you free in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus In the mighty name of Jesus, ngikhansela nomoya wokufa phezu kwempilo yakho naphezu kwefemeli yakho njengamanje nobody will die kungakabi isikhathi sakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha umoya wokulimala kwabantu nowey'ngozi ekhaya lakho nokulimala kwey'moto nokulimala kwey'mpahla egameni likajesu wasenazaretha ngiyawukhansela ngiyadestroya njengamanje ayirelease ukuphelela ne-insurance ne-longevity yezinto nabantu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ayikho imoya namandla akekho umthatho namandla phezu kwempilo yakho if nobarak engakwazanga ukuqalekisa u-israel nobody ozokwazi ukuqalekisa uthe unkulunkulu okuqalekisayo nami ngizomqalekisa okubusisayo nami ngizombusisa right now receive your blessing okuqalekisayo nawe uzoqalekiswa lokubusisayo nawe uzobusiseka njengamanje egameni likajesu ayidikleye inkululeko akuthi nolwazi oluzwile lwangena engqondweni yakho luhlale ungalukhohlwa lukusebenzele lukukhulule ithizwi lankulunkulu amazwi ashiwo ujesu nolazi iqiniso neqiniso liyakumkhulula khululekani manje ngolwazi enilitholile khululekani khulani nifinyelele ebudodeni ngobukhulu obupheleleyo esilinganisweni sokukhulu sokugcwala sokuyazi indodana kankulunkulu uNkulunkulu akasaplayi izidingo zenu ngokwecebo lakhe nangokwenkazimulo yakhe kuKristu Jesu akagcwalisi akagcwalisi akagcwalisi abafuna imishado abayitholi imishado ngaphandle kokufukuza ngaphandle kokuzehlisa ngaphandle kokuzenza izigqila nabancethezi live your life as a born again Christians ungazehlisi uzehlisela kwi-low level live la unkulunkulu akubeke khona then izinto zakho zenzeke zehlikele kuwena i speak life i speak healing and i speak deliverance i speak your breakthrough i release your finances i release imizi i release imot i release ama-promotion i release your abundance I release your overflow. I release your joy. I release your peace. I release your happiness. I release the gift of the Spirit. I, give, I release the fruits of the Spirit upon your life right now in Jesus' name. When you speak to God, you must feel ukuthi God is listening to you and uNkulunkulu uyakuphendula. egameni likajesu ngithi ama-senses akho awabe active njengamanje mongo robo boshondo khula khula khula khula khula khula njengamanje egameni likajesu ngithi khula monde kazaya lehezebreno prangazala la labazatha ngithi khula njengamanje umoya obungane usala phansi wena uyakhula njengamanje uzo-understand izinto zikankulunkulu uzo-understand izinto zikankulunkulu ngawe uzo-understand izinto kufanele zenziwe wena uzo-understand indlela ozoyihamba uzo-understand izinto ozizwayo uzo-understand isilabhasi unkulunkulu akunikeze yona and awuzukufeyilisa awuzukuwisa nelodwa lamazwi akhe awakhulume kuwena uzozwa uzozwa ukhule uzozwa likhiqizeke izwi lakho uzozwa 100 fold kumanifeste 100 fold njengoba njengoba ujesu eshilo ukuthi kuwele emhlabathini lithele ngokwekhulu ayisithupha amathathu wena akuthele kanjalo everything that god has given you let it manifest intshumayelo eshunyelwe kuwena imanifest with all its positivity let it protect izwi likankulunkulu alikuphilise izwi likankulunkulu alikukhulise izwi likankulunkulu alikwelaphe izwi likankulunkulu alikukhulule izwi likankulunkulu alikuvikele lifanele izwi likaNkulunkulu alenze umsebenzi elithunyelwe ukuthi liwenze inhliziyo yakho ayibe ready njengamanje ayibe ready mongo zakadabra ademle emezoko mazaka badamasada yena marada izwi inhliziyo yakho ayibe njengesponje ukwamukela izwi likaNkulunkulu izwi lakho inhliziyo yakho ayibe njengomhlabathi olungileyo ukwazi ukwamukela izwi likaNkulunkulu angabi uyi-struggle ukukhula kwakho namhlanje izwi likankulunkulu alingene likhiphe konke ongafanele kube semzimbeni wakho ongafanele kube semphefumulweni wakho ongafanele kube semoyeni wakho right now inqondo yakho ayihluzeke ayi-research your mind siguqula isimo songqondo yakho manje-ke yes mindset yakho akube ne-new mindset according to jesus akube ne-new mindset according to umqondo kajesu lowo mqondo wawukristu jesu awube nakuwena njengamanje manje ingqondo yakho ayitransform ingqondo yakho ayiqonde ingqondo yakho ayambulekelwe inhliziyo yakho ayiqonde nenhliziyo yakho ayambulekela awakhanyiswe amehlo enhliziyo yakho kusukela namhlanje you are growing ujesu uthe azivusa asenze izizwe zonke zibe abafundi bakhe wena umfundi wakhe u everything that the bible speaks everything that jesus has spoken ayivuka ibe yitsha izwe lihlale kuwena eliphilileyo alivuke libe lisha ngiyazi ukuthi amazwi anegative abantu abawakhulumile bawakhulume bangawa-intercidela kodwa vuka ayikhulumela aphila kuwena namhlanje-ke lawo mazwi lawo awa-abruthwe awa-abruth awasiphule kuwena akukhulume izwi likankulunkulu aliyikhulumele ulela aliyikhulumele uqwashile aliyikhulumele uhlele uthule aliyikhulumele kunomculo ayikhulumele kunomsindo likhulume libe kuwena liphile ligijime njengomlilo emathanjeni akho njengakujeremaya lenza umsebenzi lishintshe ngisho i-dna yakho ngikhuluma nawe ukuphila ngikhuluma nawe impumelelo ngikhuluma nawe intokozo ngikhuluma nawe ubomnandi ngikhuluma nawe uthando ngikhuluma nawe ngithi lokhu izwi lankulunkulu elithunyelwe ukuthi likwenze kwena akuphelelise akugcwalise akwenzeke njengamanje wena ngeke uzufa isikhathi sakho singakafiki noma ngabe iwave yesithathu noma ngabe umkhuhlane noma ngabe ubuthakathaka noma ngabe isiqalekiso esidedela umthakathi noma ngabe kuthiwa mkhulu kangakanani noma unamandla angakanani no wena ngeke uzufe kungakabi isikhathi sakho isikhathi sakho sokuphila wena you will see the goodness of the lord in the land of the living ngiyakubusisa namhlanje ngesibusiso sonke uNkulunkulu afuna ukuthi usamukele njengamanje egameni likaJesu ubusisiwe uphakanyisiwe upromothiwe uvikelekile futhi unqobile uhlakaniphile umoya okuhlakanipha kuwena okumoya ongcwele moyo uphila may god bless you may he protect you may he shine his face upon you may he prosper you abantu bakini abangakasindiswa bambone ukuthi uJehova ofohlayo wenzeni kuwena baphendulwe nje ukuthi wena ubusekile nezinto nezinto He eye. May God bless you. I love you. Nkonze kahle See you next time. Shalom.